之前说过小慧走了啊，这一期说的是李瑞，两口子也走了，这几个人都是跟丫头一起共事了好几年的同事了。都是看着咱宝宝出生到长大的，其实感情都很深厚的。说实话，真的舍不得，但是天下没有不散的宴席。小五今天过来呢，是打算把他们那个电动车给买下来，他们要回家了，电动车也带不回去了。 亮丢，看看鞋。鞋都没有了嘞。哎，怎么今天连上你瑞了？现在有多黏他，等下离开的时候就有哭的多惨。你。走我个床哪个床？啊。 让他们两个自己谈价吧，毕竟这个车挺新的，而且两边都很熟的，我也不好参与，只能在一边看着吧。你要对，哎，你你个八给我优惠一点吧，我靠，我我本来是低于两千我不卖的了，真的，我本来如今我拿回去也也有用，知道吧？ 当时买买的买的候是买了两千六百多，两千六百多，反正车是没什么问题的。充满电你骑个一百多公里。有点肾啊，了。 <laughs> 保护了你，保护聪他吓死他。大哥。中。搞哪去了？哎，想多了，一千三。他吓死我！哎呀，你你你你方便些。 哎，讲蒋，你穿鞋。啊。他们两个也有个小孩在家里，差不多要上学了。宝宝呢，在工厂里面，很多人都特别喜欢，尤其是他们两夫妻特别喜欢宝宝，经常陪着宝宝玩，所以宝宝也很喜欢他们两个。分这的东西真的很奇妙，谁也不知道它从什么时候开始。 谁也不知道他从什么时候就要结束。微信转还提现还扣钱的，转用卡转，转账吧。不是啊，现在才多少钱？现在一千块钱才十块。微信里面用啊。我可以给你转你拿张。就是没事，我到时候我直接用微从微信里面用，一千多一千多块钱的话刚好。你跟我怕？妈， <laughs> 你都查上了，还没 <laughs> <laughs> 查好呢。能查上。能穿鞋。对，穿鞋。 穿鞋哟，今天蚊子又咬了。没有？好了，交你。一双去，去你们俩了，一双。里换吗？在那边，那边有店吗？买一双。你们两个，满的，那个那个，在里面是。好吧。多给你两个。哈哈哈！哈，再把这新的。这个还要要去去保证呀。 不用，证件嘞，要到八月份才能上。他现在不不给你上牌的，要到后面才，到时候会。那个发票，发票发票跟合格证在在那个坐垫下面，到时候你直接直接拿这个在查了，现在。查，我也延到八月份。我前两天看到有人在查了，查了扣钱了。不一下，擦一的。可以了，可以了。 我会好好对他。那你们两个就开这台了。因为我我回去我还要重新买一台。放在那，我给我。丈母娘还是特别有意思的， <laughs> 他们两个还正在转账呢，车子还没确认过来呢，老妈已经拿抹布开始给车子擦干净了。这车子呢，小五打算给老爸老妈先骑一段时间。在里面我们叫什 钥匙在老爸这里了， <laughs> 他自己上班就先骑那个旧车，等到老爸老妈六月份回去了，他再骑着新车。那就走回去了，我要上班了，把东西卸下来。还以为李瑞两口子会等到晚上才出发回去的，想不到我们刚走没多久，他们就开着车要回去了。宝宝舍不得他们，很懂事，知道他们要离开就不会来了，哭得很厉害。